别那样哟，别再那样哟，我的青春小鸟一去不回来。别再那样哟，别再那样哟，我的青春小鸟一去不。 小鸟一去无影踪，我的青春小鸟一去不回来，我的青春小鸟一去不回来。